Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a conforma. Uh, este unul dintre cuvintele importante din vocabular, dintre, sunt cinci cuvinte importante după Jerry Robert, printre care și uh, conformity și atunci m-am gândit să vorbesc despre a conforma. Înainte de video uh, m-am gândit, a, dar să nu le spun chestia aia, că se vor supăra. A, da să nu le spun că a conforma pentru mine înseamnă a fi cu minte și a fi puțin cam bătut în cap. Uh, dar până la urmă mi-am dat seama că dacă mă conformez și nu vă mai spun nimic din ceea ce cred și poate chiar nu mai fac video, e o tâmpenie și nu sunt eu însă. Așa că nu m-am conformat și v-am spus, pentru mine, dacă aș avea o putere fantastică, aș face ca toți copiii și ca toți părinții să revină la un entuziasm așa de copil și să nu se mai conformeze. Să, să să, nu știu, să-și lase bucuria și creativitatea, să nu și le mai îngroape și să-și lasă imaginația, să nu mai fie atât de îngrădiți în reguli și în, în toate astea. Pentru tine ce înseamnă a conforma? Ciao!